Basszátok tényleg behat, ez olyan nehéz, halljátok. Itt nem is lehet hátra jönni. Mit csinál már téz ennyi ideig? Téz! Nem is hiszem el, hogy nem tud repülni. Nagyon jó. Most itt az itt baromkész, azt abban gyerekek, én nem is. Amikor lemennek, akkor kell rájuk. Hát de nem lehet! Kicsit... Ó. Oh. Tényleg, te is gyere már! Remélem, hogy az nem metropolis. közép, közép, Jobb. Tamely kirány van, bol, bol. Cool. ez? Gyerünk már, ha te is vegyél már fel rinket, mint én. De legalább ő belemegy a bombákba, és nem nekem kell megbaszognom. Hát de akkor százat kellett összegyűjteni, és 53. Hát igen, ez lehetetlen. Egy! Egy! Jobb lett volna, ha nem megyek bele. Szerintem. Sokkal. Azokat... De ez mi gyerekek? Ez mi a fasz? Ráadásul gondolom, hogy lemegy. Lávába. Hát gondoltam, mivel olyan nehéz, csak lehet, hogy lemegy a lávába a rész. És tész, hogy álljon föl. Mit csinálsz már? azt gyerekek, hogy őt kivégeztük 10 erme. De ez meg mi? Fú, gyerekek, most ezt nem mondjátok komolyan. Hova kell menni? Hamarosan végig lesz Fú, meg! Ezen ugye nincs rossz. Ugye ezen nincs. Ugye mondd, hogy nincs. Hát de... Legalább valami easy legyen, amíg nincs nincs easy pálya, még nincs. Három perc gyerekek, második még ki sincs néve. Olyan könnyű pedig. Igaz. Fú, az meg gyerekek, ha most nem sikerül, Ne szarom! Ne szarom magam, fú. Kiküldött üzenetet nekem a szól. Gyerekek, mondja már meg! maga, aki nézi, hogy ez mi a fasz. Effort. Téz, ne repüljél már föl! Repülj már föl! Na jó, ez ennyi a videó. Nem a. De. Még, még csak... meg! Még pár szoszom, még csak... Ne szarom maga föl, és itt hogy a faszba? Fel kell De nem lehet! Nem. De... De fasz meg! Jó, te nyomtad balra. Hát nem. Arra is kell. Hát igen, de majd amikor fölírok, kell Hát... Mit csinálsz? Bazd meg a kurva tézt! Kérlek, ugorjál! csináld meg! Végre átjutottam itt gyerekek. Fú, bazd meg gyerekek, halal sem már fölbaszom magamat. Kukába. Ez nem Mencsi. Nem mentek, az tuti. Hát, ilyen. Törzs vissza. Na, ha a csavar fölmegy és te leugrasz, akkor, akkor az ott marad. Ahogy leugorja meg, akkor fönnmarad a sava, azt nem tudsz felvenni. Nem leugortam, bazd meg, hanem ő! Amúgy ez a zöld alakban ma belenség ezen a pályán. Hát ő miatta! Mm, hát mennyi följön. És mi az, hogy ő csak ilyet bír lőni? Nem ugye a baszom úgy, hogy leköpi a baszt. Fú, bazd meg, ez az meg. Ez mi? Ezt csak fölföl lehet menni. Szóval... Ez lehetetlen. Rá kell ugrani arra. Erre a balra, erre a fölmenni és erre is menni. Aztán át ugrani arra. Fú, az meg. Ezek nagyon könnyű részek. Na, hol van ma a boss? itt a vége, azt hiszem. Hát te magatokat okoljátok, gyerekek, hát én visszalódolom bossnak. Hát ez nem jó mód. Magatokat okoljátok, gyerekek, ne engem boss meg. Itt a videó, gyerekek, itt a videó vége. És köszönhetek. Hamarosan vége Minek? hajlanak. Belefér még a videóba. Rohadtul nem. Na, belefér. Fú, gyerekek, remélem megint nem kell látogani arra azokra, nem is tudom mikre. Ez mi? Gyerekek, mondja már meg valaki, hogy mikor lesz már vége. Te is azt mondtad, hogy vége van már. Te is azt mondtad már. Le kell ugrani a falról majd. Nem lehet. Ugorja. nincs kész. Fú, nem mondod, hogy ebben harmadik is lesz. Ez a meglepetés görgés az a legnehezebb metropoliszunk kaj hátulban. Ez kibaszott lészkaj görgés. Három rész lesz aztán föltöltve. Azt sem tudom, mi lesz majd a nevük. És azzal lesz a busz is. Hú, ugye nem mondod, hogy már úgy megint ugyanaz a szar lesz. Námi. Sőt, itt egy új nehéz busz lesz. Basszátok már meg tréba! Na jó, gyerek, ennyi a sorozat. Itt ilyen nagy golyós. De nem érdekel. Na, ez az. Halljátok, ez még a paj lesz, Nem állítom. Ó, bazd meg! Ó, kurva! Arra kell menni amúgy, ahol az előbb meghaltál, csak sírt. Jó, a közé. Ide. Fú, hol van már a vége? Hú, hát még rohadt messze van, de... Akkor nem veszek többet. Még a legjobb rész a pályának meg se volt. Perces he? Majd indít a szúrja. Basszátok már meg! Nem nyomok semmit! Bazd meg! Aa öseli sıkayım ne bağırıyor bu. Ha dokunma. Asla. Asla. Hayır şaka.